Olhos vidrados no que eu quero Na hora do bang nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca erro Olhos vidrados no que eu quero Na hora do bang nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca erro Logo no eu, sinal de gang Jogando meu placo no chão Manda buscar, toca chilena Cortando esses mano na mão Quis derrubar, não conseguiu e hoje copia meu flow sei que não dá, Gina não perde a noção. Curte adrenalina na minha cama, pede tapa. Beijo de morfina, me vicia, minha calma. Cai no jogo dela de novo, fumando minhas gramas, apetite não fuma prem. Tô ficando louco, tô com o mano que é o plug de cocaine. Olhos vidrados no que eu quero, na hora do bang nunca amarelo. Não veste a camisa, não é sincero. Me é joga no ataque que eu nunca erro que eu quero Na hora do bang num camarão Baixa a camisa, não é sensação Me joga na toque que eu nunca erro Participa na mira, beat estrangeira Mesmo sem entender, ela curte no som Engata a primeira, toquei de primeira Domino a arte do som Nem adianta falar Já tô cansado desses seus migrar Fiz esse game virar Só curiosidade não vai me pegar Tô querendo ficar louco, curte o ano novo Faço meu dinheiro igual bingo Diamante novo, quero só vinha gama Caiu na minha conta não é ser Waze Fogo nessa bomba, meu mano Tô tirando onda, marco essa bunda Sabe que o China não tem gol Olhos vidrados no que eu quero Na hora do bang, nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca erro Olhos vidrados no que eu quero Na hora do bang, nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca focados no que eu quero Na hora do bang nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca erro Olhos vidrados no que eu quero Na hora do bang nunca amarelo Não veste a camisa, não é sincero Me joga no ataque que eu nunca